好，谢谢吴总监。哎，唐政委。 对，其实如果大家有呃学龄的小孩或者朋友的话，就会知道说每个小孩他的吸收知识的方法是完全不同的，就所谓的多元智能。有些人他是非常喜欢看文字，像我了。 <laughs> 那但是也有一些人他是一定要听人讲，他要听 podcast，看字是没有办法的。有些人他一定要看绘本，有些人如果没有互动，自己动手做的话，他绝对记不起来等等。所以本来就是每个人对于知识跟资讯的吸收就有自己。 所习惯的模态就是 m o d a l i t y 那当然，呃，我们都是就是专业的公务人员哦。大家不管国考、高考，我想文字的使用能力应该就是整个人口中的前百分之一。但是这样子的意思，也就是说，我们会常常觉得说，哎，这个明明就很容易看懂，但是其实对不是习惯文字模态的人，并没有那么容易看懂。我想到说，呃，二零一八年我们公投的时候，中选会自己去模拟投票，都非常快速就看完公投的那些命题哦，然后盖了。 张就出去，平均每个人只要三十秒。 <laughs> 但是实际上，我们看到实际投票时候在排队的时候就不是这样。同样那么几个字，很多人就要看很久，因为他第一次呃认真的来面对这一个题目。我举这个例子，意思就是说，我觉得重点不是说啊，好像我们要一直做梗图，梗图只是呃一些比较喜欢看插画的学习者啊比较喜欢的模态。那有些人他真的就是要听到人讲话，所以好比说在防疫过程中，你是随时可以打一九二二。那我在国外分享的时候，他们说哦，原来你们。 那个很棒的留言系统哦，你们可以录音起来，用文字自己分析啊，然后再转语音出去。我说不是，这些都是人， <laughs> 对不对？就你接一九二的，事实上是真人嘛。所以我们都要讲的就是说，如果某一个政策，我们希望大家呃有任何问题，我们有问必答。其次就是 accountability，就是呃问责，我们要负责有问必答的话，那么我们就要去确保说，所有主要的这些学习的模态，我们都有让人民能够呃达到的一个方法。那但是这个。 确实是也是很花力气的嘛，所以呃，在这里面数位的技术就可以帮很多的忙。好比像说，呃，在每天下午两点的记者会，大家现在就可以看到是呃 AI <laughs> 在负责打字，但是人去编辑那个 AI 打的字哦，这个就是降低所有人成本跟风险一个很具体。